Кажано едноставно, ѓубривото е храна за растението. Може да биде природно или намерно ставено во почвата од луѓето. Ѓубривото содржи разни видови на хранливи материи необходни за растенијата да растат. Уште од кога луѓето започнале да одгледуваат растенија за храна, пред илјадници години, тие требало да се грижат и за квалитетот на почвата. Кога почвата содржи многу од необходните хранливи материи, растенијата може брзо да растат и да дадат големи приноси. Но кога растенијата ги собираме и ги јадеме, ние исто така ги собираме и хранливите материи кои инаку ќе останат во почвата. После повеќе години од гледување на растенија, почвата повеќе не може да го поддржува нивниот раст, освен ако ги замениме хранливите материи со ѓубриво. Повеќето ѓубрива содржат азот и фосфор, но некои содржат и други корисни елементи како калиум. Ѓубривата може да бидат органски и вештачки. Органските ѓубрива содржат јаглерод и пример на органско ѓубриво е арското ѓубриво. Вештачките ѓубрива може да бидат во повеќе форми, како на пример амониум фосфат, кој може да биде во форма на кристали или прав. Откако сме научиле како да правиме ѓубрива ефективно и во големи количини, можеме да одгледуваме повеќе култури, па затоа човечката популација расте многу брзо. Кога се користи премногу, тоа може да создаде проблеми во природата. Некои од проблемите со ѓубривата се објаснети во други видеа. Значи, Ѓубривото е храна за растенија што содржи хранливи материи како азот и фосфор и го користиме за да добиеме повеќе храна. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница Наука naukazadeta.mk.